ha ha ha All right. No, mi serve per, mi serve per eh, eh le di, di mm. Cito. Sì, ma dai, per le di Vegito? Di Citgito, quello fisico. Sì, no, vabbè, ma dai. Ah, eh, io, devo, io, allora, io domani se esce Nezza di Goku 3 Instinct, faccio una multi e se, e se trovo, se trovo Vegeta STR lo vendo al Baba. Ok, eh, ok. Regà, chi è Doccanaro Vero? Doccanaro Vero non so chi stia. parlando? Cos'è? Chi è? Eh, su, su Fear Games, su Fear Games. Che cos'è Fear Games? Sta facendo la nostra vanilla. Ah, beh, serve, ma perché cosa serve? una cosa? Ma noi stiamo parlando di Dokkan, eh, scu mi uh, scusi, signore. È, stato Dokkanaro dopo, un trimone, ok, ma diciamo così al volo. Eh, non riusciamo a capire che cazzo sia questo trimone. No, cioè, noi, non giochiamo su... cos'è, Fiat oh, Games? Minchia, oh, minchia, c'è il suo coso di Instagram che si chiama... Mm, coglione 2 coglione 1, che cazzo ne so io. Eh, eh, sì, sì, sì, raga, raga, parlo io, raga, ho capito, sì, ho capito cosa mangia, intende. No, raga, ho capito cosa intende. Te sta dicendo eh. che c'è uno che si chiama Doccanaro Vero che scrive uh, minchiate su Minecraft. a caso su, su Share Games. Ok, no, guarda, ti dico, noi non lo conosciamo, però è già successo in passato che qualcuno veniva da noi a lamentarsi, sempre su questo Discord, che qualcuno si tratta... Certo, Aspetta, ieri sera... Sì, sì, ieri che, sera. Che sì, sì, anche ieri sera è successo che si per noi dicendo che tipo fai swipe up su questa pagina e... Ma... Dice che tipo... Um, ah, ehm, signora... Instagram si chiama Doctan uh, But Usate, scusate raga. Scusate raga, eh, scusate raga. Che... Ma per sì. caso, ma per, ma per caso in, insieme a voi, cioè, c'era qualcun altro che insultava? No, no, era soltanto lui che tipo insultava. No, ok, capito, capito, vabbè. No, raga, cioè, vi spiego cosa è successo. Io conosco gente che viene da noi a lamentarsi che c'è un tizio che si chiama Docca Narovero che si spaccia per... ha detto una pagina che si chiama Docca News and Tips, per caso, una roba del genere. Sì, sì, sì. Eh, quella pagina è la mia pagina, però io non c'entro niente. Questo tizio qua si, si spaccia per me eh, facendo brutta pubblicità alla nostra pagina, e, tipo per aumentare le segnalazioni, penso, faccio così. Eh. E, e, niente, io mi trovo gente su gente che mi dice questo tizio che pa pare essere te si, si spamma, insulta, ma io non c'entro un cazzo, raga, io non so chi sia. Cioè, si, eh, non, è, successo siete i primi a venire qua, anche ieri sera. Ok, va bene. Con... Eh, sì, è vero, ieri sera sono arrivati in otto. Mi dispiace puramente c'è gente che tipo si spaccia per te. Cioè, questo tizio qua che si spaccia per te mi dispiace molto, molto, però... No, cioè, vabbè, tanto cioè, nel senso, io, ho, io ho, ho un sacco di numeri, quindi non me ne frega un cazzo, cioè, sinceramente è un, è un, tizio solo, quindi è un hater solo che, che me ne frega. Poi comunque continua, tipo prima del team chat, non so, tipo eh, non so se ho letto bene, ma tipo sono famoso, una roba del genere. Sì, no, eh, boh, non lo so, dice un sacco di stronzate, ma voi, voi, non, voi non, date diretta. L'unica cosa che ah, ma, ma sto doccando sta ma mi sembra veramente un fallito cazzo. non c'è mai niente da fare. Tipo facciamo il burnout, diceva. Eh sì. Eh, lasciate stare, raga. Così, su di... Ha detto... Oh, oh, oh, ha detto sul mio, sul mio regime. Eh, ma non, non, so come, come, come, come ragioni sto deficiente, però, cioè, raga, a me, a me, sono arrivati tipo un ragazzo di 25 anni, eh, due, mesi fa si è lamentato perché mi, mi diceva che spoilerava tipo film, eh, anime, robe varie, tipo, e gli ha rovinato tipo il manga, non mi ricordo adesso su cosa, però tipo gli ha detto Forse sì, forse sì. Aveva detto una roba del genere, tipo, non so adesso se Auti o un altro anime. E, e, ha detto che appunto questo Doccanaro vero si spacciava per me, tipo, ha iniziato a, a, spoilerare così e poi a uscire dalle partite. Tipo, lui si è incazzato, giustamente è venuto da me, e mi fa chi è Doccanaro vero? Gli ho detto, guarda, qua non c'è nessun Doccanaro vero, c'è, sempre, c'è semplicemente uh, una pagina di Doccan no, e basta arriva, fa il gradasso, oh, insulta, è famoso. Uh... No, ma lui non è famoso, lui sta, si sta spacciando per me, quindi non, non, eh, io mi dissocio, ragazzi. Perché che si, che si sta spacciando per te? Legal Asian Art. Proprio dice tipo... Quella che... Eh, a caso, tipo eh. sono famoso, insulta, però, ah, cioè non, c'è non, non è una ragione per Infatti. No, boh, io, l'unica, cosa che vi posso dire è proprio lasciate perdere, tanto non siete i primi, non, lui non ce l'ha con voi, secondo me vuole solo darmi una brutta immagine di me, perché io, io gioco sempre spesso qua, Ti ho bannato? Ma dici il tuo canale vero? Uh, ad essere onesto, non lo so. Cioè, nel senso, io ho avuto un po' di haters in passato, ma... Cioè, non ho solo Instagram, ho anche una pagina... Eh, so, anche una pagina su... Eh, cioè, quindi ho sì, no, no, io ho un sacco di Aegis, quindi non, non, ci faccio caso, ecco, cioè alla fine... Cioè anche voi, raga, lasciate stare. Per caso voi giocate, voi, voi giocate ad Ocken, eh? È un gioco Dokken, per questo che lui si chiama così. Eh, io conosco quel gioco lì. Ah, e perché, perché tipo adesso voi, voi, rimanete qua o uscite? Perché in pratica è l'altro oh, no, non lo so se, cioè, oh, se, se vuoi parlare. Eh, perché l'altro founder mi fa che la gente che non gioca Pokken non può stare in questo server. Infatti, noi, noi eh, siamo. Tutti... No, è cioè, io... Cioè, io, sinceramente um, non ho avuto mai la possibilità di giocarci, però... Uh, cioè, ci ho avuto qualche possibilità perché andavo da un mio amico qualche volta a giocare. Alla fine ma era un pochino di qualche anno fa alla fine. Poi sì, abbiamo sì. Mm, interessato con il mio amico si è trasferito e quindi non abbiamo più potuto giocare. Mm, ho capito, ho capito. No, aspetta, no. Ah, ok, eh, questo. Vai, Eccolo, bravo, bravo, bravo. Mm. È, è ah. pure morto, è pure morto. Ha fatto pure la figura DM. Ah, ok. No, e... boh, raga, io sto... io non so cosa dire. Più di così non so cosa dire. Queste persone qua, che si spacciano per qualcun altro, mi danno un fastidio. Oh, eh. Mm-hmm. Se noi giocando tranquillamente, vogliamo fare un po' di livello. Alla fine arriva. Testa di cazzo che non ha mai niente da fare nella vita e rompe la minchia di persone, testa di cazzo. Cioè... E poi, vabbè, non è che ci sono solo io in questa pagina, ci sono altre sei persone e eh, ci mettono anche loro, diciamo. Sì, sì, ho notato che è stata una pagina molto seguita alla fine. Sì, perché alla fine noi su Instagram, cioè nel senso, anche, anche su Minecraft, no? noi quando giochiamo veniamo riconosciuti a volte perché quando giochiamo, dice, diciamo, ah ma te sei quello di quella pagina e la gente ci segue, e, o la gente ci seguiva già, tra l'altro certo, certo. Basta anche la prossima pubblicità. Poi su Instagram è molto difficile a, a, a raggiungere così tanti follower, così tanti followers. Eh. Ma voi vi siete spammati o come avete fatto voi? Ah, co collaborazioni, sai, che, sai chi è Maurizio Merluzzo, Giorgio Vanni? Oh, queste cose sì, collaborazioni. No, sì. sì, niente, raga, io vi consiglio, lasciate perdere e mandatelo a fanculo. Sì, ma noi siamo... Cioè, alla fine ora non, lo, non vediamo più nulla perché lui è morto, cioè, ha perso la partita, quindi... Ah, ok, ok. Ma cos'è che state giocando? Bedwars è perfetto. Sì, Bedwars of Fear. Mm. Ah, non giocato un po' io. Eh no, abbiamo, abbiamo provato Fear perché sui Pixel sono tutti troppi tryharder. Su Coral sono stato bannato perché ho, ho Brisley briggiato, ha scritto in chat guardate sto facendo come i carpi, a caso, non ho cosa. Uh, io, io, sono stato bannato da come si chiama Coral, credo. Non so, un, un server che si chiama così, credo, perché avevo la, la, la, la fly. No, ah, vabbè. Era, era l'unico server che, che pro player, guarda che ha appena vinto il mio ragazzo. GG, GG. Ha ha fatto 18 kill. Oh, che cazzo, e eh. il secondo, oh, il secondo non è che possiamo dire che mi fatto 10 non so che è il secondo oh oddio quello là quello sì infatti usavo il Laura a caso non so mm -hmm. perché io tipo gli vedo tutta la testa che si muoveva a caso e senza un motivo uh, eh, mm -hmm. vai vai quello là quello